Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos a una persona que quiere mantener su anonimato y van a ver ustedes por qué. Le vamos a llamar mister X. me eh, esta es un amigo mío que me ha contado de que un fin de semana ha estado con tres damas y, y ha tenido para mí un récord de relaciones <laughs> sexuales con tres damas en tres días. Estamos hablando de... Bueno, que nos lo explique yo sé que la experiencia que tiene él anteriormente, aunque él es un chico muy joven, eh, tendrá unos 38 años aproximadamente, con esa edad, obviamente, eh, hacer lo que hace no se puede hacer tomando productos químicos como Cialis o Viagra, porque él los probó y notó que tenía algún efecto secundario al día siguiente y él notó que no era natural. Yo le recomendé el Córdices y también le recomendé el Ganoderma, el GL, que es muy oxigenante, y también le vendí algo de potencia que conseguí. Cuéntanos, por favor, Mr. X, ¿qué es lo que pasó ese fin de semana que suele ser muy habitual en tu vida? Pues nada, ese fin de semana, el viernes, pues salí de trabajar y yo normalmente pues me suelo organizar el viernes y el sábado y domingo, pues como un chico joven que soy, pues me gusta organizarme bien, ¿no? Y qué mejor manera que, pues eso, dar un poquito de amor, ¿no? Y bueno, la verdad que bastante interesante desde que probé, eh, yo soy un chico muy activo, hago mucho deporte y sí que es cierto que aún haciendo mi trabajo y practicando deporte pues sigo, me suba energía todavía, ¿no? Y sí que es cierto que hay veces pues que cuando estás con una chica, el primer día aguantas bien, pues luego ya al siguiente día, pues con el mismo día si tienes dos relaciones, entonces sí que es cierto también que no es lo mismo eyacular que no eyacular. Entonces cuando eyaculamos, más bien los hombres, pues luego nos perdemos mucha energía, mucha potencia, entonces eso desgasta mucho. Y me he dado cuenta que desde que empecé a tomar córrices, durante dos meses seguidos así, pues me, me daba cuenta que a la hora de entrenar tenía más energía y luego a la hora del acto sexual os aguantaba más, era una pasada. Y he estado así, pues ya te digo, eh, probándolo durante dos, tres meses. Al día de sigo tomando, pero he hecho pruebas de normalmente suelo tomar todos los días un poco y luego si veo, por ejemplo, que tengo más demanda, pues como en este caso este fin de semana, <laughs> pues que normalmente lo toma un gramo diario, son dos pastillas, pero pues sí que es cierto que si tengo más demanda como ese fin de semana, pues cojo y hago mis esquemas, y mis esquemas son los siguientes. Pues se me de uno, pues antes del auto me tomo seis, seis RGs, no, seis geles, perdona, seis geles, y luego me tomo los seis cordides. No obstante, va de cojones, va muy bien. Y y aguantas bastante bien, luego ya depende de la habilidad de cada uno, pero bueno, sí que es cierto que a mí me, gusta dejar el listón alto, no me gusta ir a medias porque ya sabemos lo que pasa, cuando alguien va a medias, pues igual si siguiente venga llamadita, entonces el listón siempre hay que dejarlo alto. Eso pues nada, pues ese mismo día, el viernes, pues tuve con esta chica una relación sexual, duró una horita o así, y luego al día siguiente a la mañana otra. Y claro, es evidente que yo sabía que era la con persona, entonces pues bueno, no tenía pensado que iba a suceder nada, pero sucedió. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que yo seguí con mis pautas, y mis pautas que era me quedó bíceps a la mañana, para ir recuperándome y cargando testosterona, me metí tres geles, tres de y antes de todos los sexual media hora antes lo mismo, y ahí ya pusiste 4 y 4 un poquito más, luego ya yo de ellos, 4 y 4 perdices o 4 polvos y 4 polvos. Muy buena pregunta, la verdad, ¿no? Yo normalmente eh, me a echar los datos, mínimo, bueno, mínimo, ¿no? Pero que no me la obliga el primero, primero, segundo, porque dependiendo el momento, pues puede durar lo mismo o menos, ¿no? Luego, pues eso. Ya depende del día, del momento, la mujer, si me pone o no me pone, a que me ponga y hasta puedo dejar de comer, ¿no? Con tal de aguantar y seguir y sé que utilizarlo otras veces como aquel día, ¿no? Sí es cierto que hay un secreto que no se ha dicho todavía, evidentemente, y lo vamos a guardar al siguiente día. <laughs> y el siguiente día si que con otra chica, al día siguiente, pero sí que es cierto que ya las, energías no son las mismas, ¿vale? El día, la rutina diaria cansada, eh, el día a día también, lo que viene siendo de lunes a de del trabajo y luego cada fin de semana, pues el estar con varias chicas, pues tiene un desgaste, ¿no? Y sí que es cierto que, no se he dicho, pero lo de sí, que esto se vende, digamos, a esas personas en concreto y la verdad que con el gel y el potenci es mano de santo, o sea, es que y lo, bueno y lo bonito es dárselo a probar a ella y no te dicen que no, no te dicen que no y se ponen más cachondas, se corren mejor, es bastante interesante ofrecerles un, café, una cavita. yo el macabita pues ya sabes que tiene el ginseng para conexión neuronal, luego el maca que te sube el alivio, le mezclas con un café también, negro, una black coffee y una olicófima, ¿vale? Ya que estamos ya introduciéndonos, yo os voy a decir es la siguiente, la coffee. Luego, eh, con una cabita, dos sobres, uno de, black coffee, otro de macabita, que lleva ginseng y maca. Y luego ya le echamos los RGs, digamos tres o cuatro, dependiendo del nivel como que sientas, mezclado el GL con el córtex y luego ya, si quieres ya triunfar con agua cola o leche. Y eso es mi cóctel y claro, eso ya depende de cada uno, ¿no? Al nivel que quiera jugar, pero deberíais de probar, deberías de probar porque es algo que funciona muy bien. Yo recomiendo que probéis GL y córtex y luego si siguiente salto sería lo que por el college, que eso ya es espectacular. Entonces, y sobre todo, yo lo tomo yo y normalmente pues con la amiga también se lo ofrezco, porque funciona, se puede más patrón, y es que, bueno, mejor y estamos, estamos todos felices y contentos y esto tan el cielo, esto tan la cima, o sea, es estar allá arriba todo el rato, ¿no? Y es importante también que haya pasado dos horas de la comida, que no sea el alcohol, para que he Dicho esto, porque hay personas que, joder, es que no tienen los resultados, ¿vale? O sea, si estás tomando drogas o estás tomando, digamos, en este caso, vino o alcohol, pues los efectos no van a ser los mismos. Si has comido una comida gasosa, pues no va a llegar a recto. Lo importante es que no son dos horas de una comida, dos horas y media, y, o sea, si es como vacío, genial de hecho, cada, uno cada sus pruebas. Yo mis pruebas no sé mucho y yo tengo mi experiencia ¿vale? y lo que a mí mejor me lleva, ¿no? Entonces, os animo que lo veáis. Esto es muy sencillo. Eh, todos queremos tener buenos resultados con nuestras parejas. Obviamente hay personas que tienen una vida más liberal es muy respetable, nunca hay que juzgar la vida de nadie, simplemente es un testimonio para que podamos ver que personas que tienen una vida liberal pueden disfrutar más del sexo, que es una cosa muy importante en la vida de una persona. Entonces yo, eh, este testimonio me ha parecido muy bonito para que todo el mundo lo conozca, porque hay personas que pueden tener un matrimonio y también a la mujer hay que tratarla bien y hay que darle cariño y hay que tratarla con potencia sexual. Un hombre impotente es lo peor que le puede pasar a uno, porque uno se frustra psicológicamente y se siente mal. Y si tú tienes tu miembro fuerte y vigoroso, tu mente también va a estar muy bien. ¿Alguna cosa más que añadir? Vamos. Eso es, aquí abajo tendréis mi WhatsApp, el que quiera conseguir producto me lo puede decir, podemos conseguir también bajo pedido, eh, hay que hacer un pedido bastante importante, pero se puede conseguir el potencia, aunque en España no se vende todavía y nada, yo él le conseguí y le ha ido muy bien, así que sin más nos despedimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso, ponte en contacto ahora.